Христос рождається. Зустріли Різдво. Знову ми чули радість калядного співу. У храмах, домівках, на вулицях всюди чути, чутно було спів, в яких представляється той, хто родив, хто родився, хто і хто створив цей світ. Знову перед нами постава знайома картина, знайомі персонажі, Діва Марія святим дитям, Йосип волхви з дарами, пастухи, тварини. І над цим у цим вертепом чудова зірка і дивний спів ангелів. Нова радість стала. Про це все ми знаємо всі. Ми маємо досвід радості Різдва. Проте ми відчуваємо навіть своїм нутром, що в цій радості є щось непросте. Те, що ми відчуваємо, а до кінця розум не можемо збагнути. Що саме? Навіть простий калядний спів, де зрозуміти, що в цій простоті є щось непросте, і зворушливим. Що ж понудило весь світ так кардинально змінити свої духовні орієнтири? Чому всі люди перейшли на новий відлік часу, на добу так званої нової ери? Те, що відбулося 2000 років тому, і що ми зараз так з легкістю сприймаємо, тодішня людська свідомість мала сприйняти лише як духовний абсурд, повний нонсенс, релігійне безглуздя. Чому? Це, мабуть, одне із пита... одне із розгадок на питання, чому е, Різдво стало тайною, непоміченим для цього світу. Давайте поміркуємо, яким Бог уявлявся тоді у людській свідомості. Бог це обов'язково щось величне, неземне. Це те, що вбирає собі все величне і дивне, яке викликає якийсь страх, якесь трепотіння. Це те, перед чим треба упасти ниць у священному трепеті це те, що щось таке всеосяжне, всемогутнє, і перед якими всі немічні і нікчемні. Це те, що має все, про що тільки може мріти людина, про якусь абсолютну владу, про силу. І раптом Бог являє себе зовсім іншим чином. Зовсім дивно. Він стає одним із нас і народжується як один із нас. Е, і в незахмарних віддалинах і земліним раєм, а тут, на землі, у її долі скорботи. Яку ж країну обирає Бог, творець світу, цар для свого народження? Може, Рим, столицю стародавньої імперії, як це личить майбутньому імператорові? Виявляється, ні. Країна, де являється тайне повтілення, стає бідна, поневольна іудея. А яке ж місто? обирає Бог для е, для цієї тайни, обирає оцей всемогутній володар. Може, столицю цієї юдеї Єрусалим, виявляється, теж ні. Країну, де відбулося народження Спасителя світу, стало місто, таке містечко Віфлеєм, одне із найвеликих е, містечок тієї країни. Ну, а який район того міста? Невже не в центрі? Виявляється, ні. Навіть не в самому місті, за містом, за околицею, за межею. А хто ж оточував оцього царя, світу. Були там князі, вельможі, були там інші представники місцевої влади. Теж ні. Не було там ні князів, ані вельмож, ані інших начальників. Взагалі людей там не було, а були лише тварини, які були зігнані з пасовиська для нічного сну. Та й хромами царськими явилися для нього не триповерхові будинки з фонтанами, басейнами, а кам'яна печера, куди і зганялася ця худоба. Ось яким явив себе той, хто є всемогутнім, всемогутнім і неосяжним. Це той, який, не перестаючи бути Богом, став людиною. Народження Бога на землі не вішувалося, ніхто на нього не чекав і філеємі, ніхто це місто не прикрашав, не оздоблював, не поставали, килими, не грала музика. Музикою для нього було спів ангелів. Проте знайшлися і відвідувачі, і ми з'явилися е, прості пастухи та волхви-астрологи, які в простоті душі, е, в пошуках філософських е, істин вірили в те, в появу якогось Божого царя, яке має бути ознаменовано незвичайною зіркою. Ось оці прості мужі перші свідки початку нової ери людства. Різдво Христово відкрило Бога, як бачимо, не в славі. Більш того, воно показало його немічним і обездоливим, уразливим і ніби переможеним, навіть ганебним для всіх тих, хто вірить у земну силу і велич. Він ледь е, з'являється на світ, як уже прилучається, найбільшої людської бездовності. Ніхто його не приймає, його бити в пеленах, ніхто не приймає його матір, всі їх їх женуть геть подалі від себе у далеко нескінчену путь, без даху і без привіту. Ось ось яким з'явився Бог, який захотів стати одним із нас. Чому? Чому він такий дивний спосіб вибрав для, е, для своєї появи на цей світ? Та тому, щоб ми, люди, не боялися звернутися до нього, щоб не думали, що він настільки великий і віддалений від нас, що до нього неможливо приступити. Бог стає людиною. І е, щоб показати показати цим, якою є дорога людина в його очах, Він, що вона спромоглася вмістити собі немістимого Бога. Ось у чому велич людини, не в земній славі, не в, а в тому, що вона вмістила собі Бога. Бог зійшов від нас з неба на землю, щоб нас підняти із землі на небо. Він прилучився, він став таким беззахисним і немічним, щоб нам ми успадкували велич і славу. Ось така невелика тайна Різдва. Верніше, одна із багатьох граней його таїни. Під час святкувань є звичай серед людей віддати одним словом, е, один одного словами Христос рождається. Зверніть увагу, не народився, а рождається. Е, отже, тайна Різдва продовжується. І дійсно, де є чистота душі, де простота серця, там там вертеп, там е, святе дитя, там його благодать. І в тих душах чути каляду без слів. Отже, Різдво продовжується. Христос рождається.